للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada ee halkan maraya ay ugu horeeyaan labada wasiir ay ka joogaan wasiirka gaadiidka iyo jidadka iyo wasiirka diinta iyo awqaafta salaadiinta cuqaasha barasaabada maayirada iyo dhammaan xubnaha martijarafta ah ee halkan iskugu yimi waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida waddadan gacanta ku haysa ee muujiyaha howlkarnimada iyo dadaalka iyo juhdiga dheeraadka ah ee runtii maanta caqabad weyn iyo hawl adagoo taagnayd wax badan ka dhadhoweeyey iyadoo hawsha intii badnayd sidaa ay markaasi raggii oo raba ay sheegeen ay hadhsan tahay barnaamijka halkan lagaga dhawaaqaya hadda la sheegay hal qof iyo hal foosto waa barnaamij markii aanu aragnay ka dhalinyaro ahaan in runtii waddadani duruuf adag iyo hawl adagoo badan ay u baahan tahay wax badan oo juhdiya iyo dadaalana ay naga rabto dhallinyaradu kaalintoodii ay qaataan barnaamijka hal foosto maxamed warsame waxaa leeyahay qolada qurbajoogti may lahayn waxaa lahaa dhallinyarada waa barnaamij qurbajoogta hal foosto kama rabo iyo ganacsatada waxaynu ka rabnaa wax ka weyn itaalka wuxuu ku salaysnaa dhallinyarada iyo dhiirigelin buu naga ahaa gobolkan aynu joognaa waa madashii iyo meeshii xoraynta dalku ay ka dhacday waa meeshii maalintay adkayd ee caqabada adag ay jirtay dhasha iyo maatida lagu aaminay mararka qaar baa dhallinyar ahaan calaamad su-aal saarnaa tolow dagaalkii esanen ee ma aynu galnay cadaalad doon miyuu inaga ahaa mise inaga muu ahay waxay ka muuqaan lahayd sababtaanu isku weydiinaynaaba waxay tahay cadaaladda cadaaladdoonnimadu waxay ka muuqan lahayd gobolkan iyo madashan iyo meeshan ay ka muuqan lahayd waayo waa meeshii u baahnayd somalilan markii aynu waxaynu doonaynay aynu helnay in loo abaal gudo oo ay gobol kasta iyo madal kasta ka horrayso waa meeshii ugu mudnayd maantana waxaad mooddaa inay tahay meel wax weyn tabaysa wax badanna runtii uga baahan labada madaxweyne ee u kala dambeeyey hadda tobankii sanno ee ugu dambeeyey waa laba nin oo ahaa hogaamiyayaashii dalkan xoreeyey waa axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo muuse biixi cabdi oo hadda fadhiya siilaayo kollay isagu calaamatu su-aashaasuu kaga tegay waxaan leeyahay muuse biixi madaxweyne calaamatu su-aashaas inay sii saarnaato iyo inaad ka qaadaaday ku taallaa wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka ama jidadka waxaan leeyahay mudane wasiir annagu maanta dhallinyar ahaan kuu mahadnaqi mayno mahadnaqaagu wuxuu iman doonaa maalinta meeshaasoo madow oo waxay u baahnayd oo dhammaystiran aanu aragno aad iyo aad baan idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu